Thousands of Tigrayan in the Ethiopian capital Addis Ababa rallied in a pro-government protest denouncing the TPLF. The protesters, according to local broadcaster Fana, voiced their support for the government which has officially designated the TPLF a terrorist group. They also called on the government to liberate the people of Tigray from the TPLF. Some carried signs and shouted slogans denouncing the Western meddling in Ethiopian internal affairs they went on further to say that Tigrayans and the TPLF are not the same, and there is no compromise on the Ethiopian unity and sovereignty. ይህ ቡድን ባደረሰው እና እያደረሰ ባለው መጠነ ሰፊ ጥፋት ተጋሮች ለዘመናት በፍቅር ተዋደው ከኖሩበት አጎራባች ክልሎች ማህበረሰብ ጋር ተስማምተው እንዳይኖሩ በተለያዩም የሀገራችን ክፍሎች ሰላማዊ ኑሯቸውን እንዳይቀጥሉ ከፍተኛ አለንታዊ ተጽዕኖ በማድረግ ችግር እየፈጠረ ይገኛል። በአዲስ አበባ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆችም የአሸባሪዎች ሴራ በማክሸፍ የከተማዋን ሰላም ለማስጠበቅ በሚደረገው ስራም የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉም የቢሮ ኃላፊዋ ጠይቀዋል። ተጋሩን የመዲናችን ነዋሪዎች ከማንኛውም የጥፋት ኃይል መጠቀሚያነት ራሳችሁን አርቃችሁ ከተማችን ሰላም ለማስጠበቅ በሚደረገው እንቅስቃሴ ሁሉ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ መጠየቅ እፈልጋለሁ። በአዲስ አበባ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ሀገር ለማፍረስ ከታሪካዊ ጠላቶች ጋር በባንዳነት ተሰልፎ ኢትዮጵያን የሚወጋውን አሸባሪውን ቡድን በተለያዩ መፈክሮች በሰልፉ ላይ አውግዘዋል።